yo what's up guys welcome back to YouTube channel I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज दोबारा से क्रैश ऑफ क्लैन में डार्क एज चैंपियन चैलेंज आया है तो आज हम इसे तीन सबसे पहले यहाँ पे कोने में फ्लैम फिंगर भेज देंगे मतलब रिलीज कर देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब डिस्ट्रॉय करेगा और यहाँ पे हम एक दूर से कोने में सारे आदमी भेजेंगे इसलिए हमें यहाँ पे वॉल तोड़नी पड़ेगी आते बैग से तो यहाँ पे सारी वॉल भी तोड़ लेना और क्योंकि बीच में बैग से सारी वॉल टूट जाएगी यहाँ पे हम सबसे पहले सुपर बॉलर और बॉलर और हॉक राइडर मतलब सारी की सारी आदमी भेज देंगे पर सिर्फ एक ही हेडेंटर बचाएंगे और दो वॉल ब्रेकर तो रख ही देना फिर तो इसके बाद तुम्हें देखे रहना है और फिर क्योंकि यार ये बहुत सिंपल अटैक है और इसे कोई भी बंदा कर सकता है अटैक और ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो यार चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब अभी तो यहाँ पे रॉयल चैंपियन भी रिलीज कर देना साथ में ही फिर इसके बाद तुम्हें देखे रहना है क्योंकि फिर और सही टाइम आने पर तुम्हें रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी यूज कर लेनी है और ये सिंपल अटैक वैसे देखे रहना क्योंकि यार इसमें उतना ज़्यादा झोल जवेला जैसा नहीं है और जब ये यहाँ पे ना एक पी का एक टॉन के नियरेस्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्डन की एबिलिटी यूज कर लेना ठीक है क्योंकि सारी आर्मी पूरी सेफ रहेगी और उतना डैमेज भी नहीं पड़ेगा आर्मियों पे और इसके बाद देख ही रहना है फिर क्योंकि यार उतना तो नहीं है मतलब फ्रेंच नहीं है जो कि डैमेज देगी हमारी आर्मी को और फिर देख ही रहने वैसे तो यहाँ पे रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी यूज कर लेना तुम अपने हिसाब से यूज कर लेना और यहाँ पे वॉल ब्रेकर बचे हैं तो वॉल ब्रेकर को यूज कर लेते हैं पीछे आज यहाँ पे सुपर बॉल ब्रेकर को तोड़ने में लगे हैं ये अटैक अच्छा लगा तो यार चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब और यार सात सब्सक्राइबर हुए तो यार जल्द से जल्द सब्सक्राइब गेन करो यार यहाँ पे तक आई गए तो यार चैनल को कर ही देना लाइक और सब्सक्राइब और फिर इसके बाद उतना तो नहीं है यहाँ पे हमारी रॉयल चैंपियन लगी है फिर मतलब दो तो तोड़ने बचे हैं अभी पता नहीं है क्या है ब्रेकर जैसे लगी रहे हैं इतना खास तो नहीं था इस अटैक में पर यार यहाँ पे मेरे को तो बहुत सिंपल अटैक लगा और चैनल पे नया आए तो यार चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब और दस सब्सक्राइब तक पहुँचा दे यार मतलब सात सब्सक्राइबर से दस सब्सक्राइबर तक पहुँचा दे यार जल्द से जल्द चलो फिर यार बाय